Merhaba. Merhaba. Sen kime okşuysan? A creepy doll. Neyin o creepy doll? Yeah, one Heather. Aha Heather. Heather name is Heather. Dine dine dine. Görsel görsel. Kendisinde bir şey sözü. Ha, Squid Game. Oradaki kuklaya okşattığını. Oh, you creepy doll. Creepy sen. Başka bir şey değil. Şortikün yansın ay Meryem. Ne kişi şortikun var sana? Bu başka bir şey diye. Bir de erkeğimdi. Gelmiş restorana. Uca maska yoktu, vaksin kart yoktu, her şey, her şey zordu. Uşaqlar sonra da yer var. Geçen gün oturublar. Biz də yeməyimizi gözləyəcəksin. Santa Monica'dayıq, restoran içi belədir. Çox qəşən yerdir bura. Yeməkləri də çox tatlı olur, hə. Burada da yanında bişirirlər. Burada bişirirlər yanında, verirlər. Düzdür, qiymətlər biraz bahadır, amma dəyər. Çünki hər şey təzədir ona görə. İndi də bulvarda gəzirik. Gedib bir dənə oradan kofedən falan alarıq. Biraz dəniz qırağında gəzərik, hava qaralmamış. Gecə qayıtmaq istəyirik çünki. Ne istiyorsun sen yere? Gelmiş şu derelere yemeği vermeye. Santa Monica Pier'in e, Ben Pier'i görsedim. O tarafta Pier'di. Biz de buralarda gezirik. Günəşin batmağına kimi qala bilsə qalacaq, qala bilməsə elə biraz gəzib gedəcəyik. Sabada San Diego'ya gedirik. Bir balaca işim var orada. Dedim getmişkən uşaqları da aparım özümlə. Orada da biraz ə, gəzərik, həm də Fəridlə, anlısı Fəridlə görüşəcəm. جاب تلفون مريم دين دين دين Ayten dişli yara Ayten. Ya dişlesek kuduz olacak sen. Bu arvad bence bir olar deyince bir 3 yıldır burada okuyor. Başta biraz çok. Rahatsan gelsen burada İranlıdır. Aliko. Ne dedi? <laughs> Meryem. Meryem haradasın sen? Ha? Okey, iyi iyi danışma danışma. Biz, biz məktəbdəyik. məktəbdə rəngləmə günüdür. Mələyə məktəbin gəlmişik rəngləməyə. Mələ buranı siləkdin eləyəydin gəl canım sən. Ev hə? heç nə, heç nə, elə. Hə. Saat neçədir? Saat 12-nin yarısı, saat 10-dan buradayıq. Valideynlərin də yarısı gəlib. Böyle kömək eləyirlər, məktəbi rəngləyirlər hamısı. Amerikan sayağı məktəbi. Gəlmişik marajna yerinə, marajna aldılar indi uşaqlar. Mənə saçımı görsən? Hə. <laughs> Saçın rəngliyi var. Əlimə bax, əlim də burada hansısa da var idi. Şortum da. It's okay. Şortunda heç bilinmir, baxın. Elə bilə özü beləncindədir. <laughs> hə. Bir dəqiqə gözləyin hamı. Elə bilə çox olmadı. Ve bu da içinde um, şey diyor. Ne güzel diyor. İstiyordun ama sen diyor. Morjdan götürürsən, sonra gelsen burada özün üçün bir-bir karıştırırsan ne istəsən qoysan üstünə. Ey gedir. Məryəm, sən nə istəyirsən? Twix. Bu Twix qoydu. Okay. Məryəm, stop mən eləyəcəm. Okay? Okey. Okey, mənə gözlə gözlə, bu da Məryəm ki, Məryəm. Bəs, banana. Salamlayıram dostlar, ümid edirəm hər şey yaxşıdır. Bu videoların ardıca keçən il çəkdiyim bir dənə vlog gəlir. İlkin Fuad gəlmişdi müğənni, onunla vlog çəkmişəm. Onları sizinlə paylaşıram. Ardında da videonun ardına, həmin paylaşdığım videoların ardına baxmaq istəyirsiniz, Las Vegas vlogu, onu da paylaşacağam. Onu da girib baxa bilərsiniz. Orxan Zeynallı üçün ə, e, klip çəkməyə getmişdik. Həmin videoların pərdə arxası görüntüləridir, vlog şəklində. Olub, hər kəsə uğurlar, iyi seyirlər. İndi yolda aeroporta gedirəm. Biraz belə çox qəribə gün yaşadım mən bu günləri. Deməli, müğənni İlkin Fuad var idi. Demişdi gələcəyəm Bakı, bura Amerikaya, Bakıdan. Demişdim ki, okey, gələrsən, ə, görüşərik, eləyərik. Lazım olsa bizdə də qalarsan. Tək gəlsin, bizdə də qalarsan. İndi tək gəlib, Burada bir dənə məsələ var idi. Bu günləri <laughs> mələyin boğazı gəlirmişdi. Boğaz ağrıları idi. Qızdırma vermişdi. Sonra Məryəmə keçdi. Sonra mənə keçdi. Mən bir dənə dərman atdım, indi özümü biraz yaxşı hiss edirəm. Qızdırmam düşüb, boğazım cüzi ağrısı var, amma qızdırmam yoxdur. Məryəmin də dərman içdi, yemək yedi, qızdırması düşüb. Mələkdə amma hələ ki qalıb. Covid, uşaqlara Tomun Covid zad dövr heç kim. Mələk bir gün qabaq e, ə, dərsdə, məktəbdə ə, e, testdən keçmişdi və hər şey qaydasındadır. Onun üçün narahat döyürəm ki, prosta sadə boğaz ağrıdır, marojna istədilər. Mən də getdim, <laughs> aldım. Ə, onu storydə də paylaşmışdım elə. Ə, o yüzden marojna istədilər, aldım elə. Yedilər o da buzlu marojna idi. Yedilər, böyüyün boğazı tutdu. Keçirtdi balacaya, balaca da mənə. Mən hər şey ayətən yaxşıdır, ayətən heç olmayıb. Biraz onun da boğazı ağrıydı, amma qızdırması yoxdur. İndi gedim görüm ilkin özü nə eləyir, necədir. Sağ salamat gəlib çatıb bura. Burada propkaya düştüm bezmişim. İlkin bəy aeroportdan götürdüm. <laughs> Orada da xəstə olduğuma görə biraz maska ilə oturmuşam. Covid Covid gəlib. Ay, Covid. Əla. İndi deyir Beverly görmək istəyirəm. Görməsəm gözümə yuxu getməyəcək. İndi rəsm. Bu da Beverly Hills. Beverly Hills. Düşmüşük Beverly küçələrinə otel axtarmağa. Hə. Rezervsiz filansız. Görək. Başımıza nə iş gəlir. Bakinski variant. Bron eləməmiş o telefon. Çox pis variantdır. Heç kimə də məsləhət görmürəm. Axırda Elçinlə gəldi evə. Otel o qədər axtarı tapa bilmədi. Dedim dava gedək bizə. İndi Məryəm öz məharətini gördü. <laughs> Moskvada ay çıxartdı uşaqların qızdırması yoxdur da. Uşaq <laughs> qrip olub qorxma. <laughs> Deməli, sənin adın nədir? Ciyana çox hörmətli bir insandır. Dinliyə birinci ona görə ki, Amerika vətəndaşıdır. Bəli. Bu adamın şəxsi pasportu var. Vətəndaşdır. Canım mənim. Görsətdin? Valla efirdə baxanda hə. çox iri görsənir. <laughs> bu necə, bu necə görsənir? Nə daha idiyorsun? <laughs> Öz fəaliyyətçisi hava görsənəsiz, canım mənim. Canım, sənin braslet düzəltmək istəyirdim. Bakıdan gəlib, ha, əmi. İndi yatmalıdır. Bir dənə çay içsin, yatsın qoy. Sabahınız xeyir, sabahın xeyir. Sabahın xeyir, sabahın. Hə. Səhər sənə durmuşuq. Zavtraq elədiririk, çayımızı içirik. Hə, eh, Elçin də indi maşın götürmək istəyir, onu bilən işi həll eləyək, gəlsin dolansın. Ay Məyyəm, harın ağrır indi sənin? Boğazın ağrır. Eh, canım mənim, canım mənim. O uşağımın əldə boğazı ağrıyor, amma qızdırması yoxdur. Çox ciddi işlərlə məşğul olur burada İlkin bəy. Necə hiss edirsən özünü? Boğazın ağrıyır? Yox. Yox? Hələ təkrar tanımadım. Bax bunu. Sən xəstələndin deyəsən, boğazın. Mənə də deyəsən, keçirəyəm. <laughs> deyəsən 14 gün karantində qalmalı olacam. Mən ilkin istəyirəm, sən bir yəni danışasan ki, gəlmisən. Nə baş verir bu burada? Özün bir dənə. Gəlmişəm. Mən danışsam demagogluq kimi. Belə riski oldu gəlmək. Aha. Yəni ki, bir günə bilet Dəni. alındı. Bir hər şey bir günə. Yəni otel rezerv olmamış. Elə bil ki, Bakı Şamaxı. Bax <laughs> belə. <laughs> Görək başımıza nə gəlir. Hə. Gedirik e, shoppinga, əziz qardaşım Royalla. Royal məni sağ olsun evində qonaq elədi. Yaxşı, məni tərifləmə də, sən şey eləmə məni. Yox. <laughs> mən çıx. Hə. Mən demişəm də, bloger nömrə 1. <laughs> Hə, indi nə edəcəksən? Bu onu bilirəm. İndi gedirik. Gedirik şəhərə shopping eləyək. Aha. Bir iki dükanlara baxaq. Ondan sonra Aha. Ayaqlarımı çəksən. Hə, shoppingin paltarları. Hə, ondan sonra e, Royal Las Vegas-a getmək istəyir, amma axotu yoxdur. Mən də deyirəm ki, get, mən də bilet alım, gedək bir yerdə. O da deyir ki, bilmirəm, fikirləşir hələ. İndi baxaq görək başımıza nə gəlir. Canı ağrıyır, dərman atıb, özüm vurub xəstəliyə. <laughs> <laughs> Turf kimidir maşallah. Hə. mən də qorxuram keçər mənə 14 gün qalaram burada. <laughs> Cəmaatın toy uzadı qalar başlı başına. İndi gedək, hə, sonra da maşını da baxacağıq desən. Hə, maşına gedirik baxmağa. Mənim düzdür 2 maşınım var, amma buna verə bilmirəm. Daha da Yox, mənə olmaz. Alınmır. <laughs> İndiyə rent kar götürəcək. Bakı maskası. 20 <laughs> qəpiyə almışam. Hə. Bəli, getdik. Getdik. Ya Allah, dostlar, getdik. Andı bu, qaqaşdı bu, kişidir bu. Sabri menünüdür, simpati üçünüdür. Əsli müsəlmandı bu, qaqaşdı bu, kişidir bu. Eseli Müslümandı bu. Firmini oğlandı bu. Ay bir fasonu olsa da Evropeyski Üreylerde yaşayacaktı Savetski. Bir fasonu olsa da Evropeyski. Amerikansküdü, simpatisünüdü. Esli lenkeranıdı, kagaştı bu kişidi bu. <laughs> Savrimenüdü, Amerikanıski. Əsli müsəlmandır bu, qaqaşdır bu, kişidir bu, kişidir bu, kişidir bu. <laughs> ha, gəldi burada maşın olmadı. Daha doğrusu var idi, qiyməti Gəldi var idi. Gəldi bura. Ən ucuzu 60-70 dollara. Leş, leş maşın var idi. Hə, 2013, 2021-in maşınıdır, prosta balaca. Hə, balaca idi. Göstərə bilərik. Göstərə bilərik. Göstərə bilərik. Hə, Nədir o? Chevrolet nə? Chevroletdir. Çox balacadır. E, əslində ayağı yerdən götürməyə əladır. Amma yenə də. Yox, o qiymətə başqa maşın. Turada, turada daha ha. Hə. ucuzdur. O qiymət 75 dollara burada Mercedes 2020 Y-klas var. Gedib baxaq. Əməlli başlı blogger kimi danışsan, xoşum gəlir. Gedək baxaq zərfə. Əl, əl nəzərdir. Hayda. Rəy sən geyim ala, sən də oradan rezerv elə. Bu günləri də bizdə yola ver, sonra sabahdan özü gedərsən, gəzərsən. Royal Las Vegas-a uçur. Hələ bilmirəm, uçacağım yoxsa. Biletsə də almışam. Amma bomba kimidir maşallah, xəstə deyil. Hə, gəlmişik Moldayo. Düşür indi. Moldayo, amma çox şey yoxdur. Hər şey var, çox şey yoxdur. Onda ayaqqabı baxır, Skechersə gəlmişik. Deyirəm gedək New Balance-a deyir, Skechers yaxşıdır. Skechers əladır. Çox rahatdır. Düzdür, əvvəl sevmirdim, amma bir dəfə dənədim. Elə bir ayağımda heç nə yoxdur da, çox yüngüldür. Hə, hə biraz yaxşı var. Ayaqqabı bəyəndi. Sözünüzü mənim xoşuma gəlmədi, nə yalan deyim, amma özünün xoşuna gələr əsas odur. Dostlar, vaxt eləyib gəlin də buralara. Hə, <laughs> vaxt elib gəlməzdi. Valla çox bahatçılıqdır, qəşəngdir, əladır. <laughs> Bahatçılıq yoxsa? <laughs> Zarafat elə. Yo, maqa maqazinlər ucuzdur, amma belə baxadır, ümumiyyətlə baxadır. Hmm, bərabər. Yəni Dün qırağdan... Dünyanın ən bahalı şəhəridir. Qırağdan biraz asan Biridir. görsənsə də... Hə, müəllim. Çünki yaşayış səviyyəsi çox yüksəkdir ona görə. Sağ ol, var ol. Özün necəsən? just in case you could try them. Okay. okay. Ha. Seçen çocuğum kim bəyənədə evini? Bunu geyinirsən, çıxırsan gəzməyə, düşürsən ha, Hollywood bulvarına gəzməyə, başqa işlə. Axı bir dənə ayaqqabı aldı. Biraz qərarsız insandır. Çox, çox, hər barı. Ona görə sobayım hələ. Bura, bura, bura. Biraz kararsız insandı. Bilmir nəyini də alsın, neynəsin. <laughs> Çok fikirləşir bir şey almaq üçün. Pin kodumu yaz zahmet olmasa. Eyni Macy'sə geldi. Macy belə deyək Boston'da da gitmiştim. Ha. Xoş gəlmişdi. 15 brand bir arada. Hə. Yəni ki, daha başka yere getmirsən, ele buradan istədiyini alırsan. Özdə E, endirimli qiymətdədir. Var, aşağı qiymətə olur. Dostundan xəbər çıxmadı? Yox, zəng vuracaq birazdan. Ya Allah. Getdik. Hə, bu daha. Hə, bu daha qəşəng olur, hə. Baxım. Burada içəri salınandan deyil, hə, bu çölə çıxarmaq üçündür bu desən. Bilirəm, bilirəm. Bu burada nəsə belə şey zad da var burada qəşəng. Yaxşı tutan məncə bu. Qəşəng. Medium size. Prosta yığılanda, yığılanda yığılacaq bu. Gedər, pis deyil. Hər kim mübarəkdir qardaş. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Qiyməti nədir? Göstərmək istəyirsən yoxsa ehtiyac yoxdur? Qiyməti 95 dollar. Plus tax. Plus tax da var elə. Əvvələ. Hə, Ay, bu çox böyükdür bu. Bax, dayday. Qollarla dayday. Qəşəng görürsən. Obrusu, obrusu necə indi? Obrusu necə? Sen bu dükkana gelmiştin ha? O dostlar ha. gelmişti yani Azerbaycan'dan. Hansı dostlar? Yok bu, bu o değil. Yok bu o değil. Böyleydi, böyle. Ha. Üçün. Parfümünü istiyor musun? Ne? Kadın da istiyor musun kadın parfümü? Yok. Yok, okey. Burada. 109.50. Vergisiyle, taksiyle. İlçin. Bə, hə, lazımdır. Xala bir dəqiqə yanda. <laughs> Duxa alır mənsə. Çox şədriliy edirsən hə. Çox israr edirsən Elçin. Çəkmirəm oranı, çəkmirəm, çəkmirəm. Vur oradan. Vur oradan, çəkmirəm. Burada koydum içinə. Çox sağ ol. Rica ederim. Çox sağ ol. Başka ha, marka. İhsanlara. Ha, başka ha. ona dönersin. Okey? Okay. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağ olun, sağ olun. Kolay gelsin. Hayırlı olsun. Ha, sağ ol. Dayan görsədim bunu. Evet. Hə, sağ ol hədiyyəyə görə. Hə. Qəşəng, amma həqiqətən qəşəng ev var. Xeyirliklərdə. Onu məsələn gəl bunu qoyaq içinə. Hə. Qardaş, qardaş, indi bu vaxtı bu hədiyyəni al. Hə, estağfurullah. Hugo Boss-a getmək istəyir. Burada Hugo Boss-dur. Görürsən, Tiffany-da, Tiffany-da sıra var. Sonra Louis Vuitton-dakı sıraya baxa kişi. Louis Vuitton'daki sıraya oradan başlayıp buraya şimdi gəlir. Millət Louis Vuitton'un sırasında qalır. Bosun qiymətlərinə baxırıq. Yəni elə də bahadır. Mən daha çox baha gözləyirdim. Yox, Bos belə də yəni çox belə lap bahalı bir hmm. brend deyil axı, yəni orta. 80, 60, e. 120, 140 arası köynəklər, futbolkalar belə uzun qollar. Bu pencək çox qəşəngdir. Çox qəşəng pencəkdir. Elə bir çıxdıq indi moldan, gedirik çörək yeməyə. İlkində ə, e, ola bilsin, Las Vegas'a gəlsin, hələ bilmir. Nə, nə fikirləşsən, nə, nə, nə istəyirsən? Yox, bilsən nə fikirləşirəm. Mən Las Vegas'da belə də maraqlı, mən qumarbaz deyiləm, gedim orada qumar oynayım. Aha. Yəni nə bilim, sən də o qədər gözümdən saldın Las Vegas-ı. Deyirsən ki, bir dənə küçədir də. Yəni Las Vegas-ı Hə də, bir dənə Las Vegas Royal bizə necə təqdim elədim. Hə? Bir dənə küçədə, bir dənə uzun küçədə, bir şey. E, nə var? Elədir də. Hə, yəni mənim də gözümdə bilsən də. Yəni mən kazinoya gedən adam deyiləm. O oturub fikirləşəm bir dənə küçəyə görə. Cəmaət elə ona görə gedir də. Məsələn, orada şoular zətlər var da. Məsələn, üçün Hə, şouya görə getmək olar. Məsələn, mən David Copperfield-in şousuna çəpə gedə bilmədim, yatdım yuxuya qaldım. Məsələn, bu səfər ola bilsin axşam bilet alım gedim David Copperfield'in şousuna. Uşaqlıqdan olur da günlər var orada. İndi görüm mən olduğum gün orada olacaq. Bir dənə görə onun şousu varsa ona görə gələ bilərəm. David Copperfield. Baxacağam. Baxacağam. Amma belə başqa şoular da var, qəşəng maraqlı. Camaat onun üçün gedir, doğru? Əylənməyə, kazino, şou belə. Mən bir günlük getdim, kazinoya girəndə ördüm. Ona görə mənim üçün çox maraqsız oldu. Şey uzaqdır, Santa Monica. Yox, bir yarım saat. Bəlkə abeddən sonra bir dənə ora baş vuraq. Yox, mənim vaxtım yox. Sənin vaxtın yoxdur. Onda mənim maşını həll eləyək də. Baba belə bir şey qalmış və bilmirəm maşını həll eləyək yoxsa Las Vegas. <laughs> Real əsəbləşici də qərarsız insansan. A, qərar verə bilmirəm. Qəribə deyir. Bilmir nə istəyir, hara getmək istəyir, necə eləmək istəyir. Oradan bura gəlməyə qərar verə bilib, buradan bura bilmir neynəsin. Dərəyə qədər gəlir görürsən. Gedək bir dənə çörəyimizi yeyək. Davay da, burada burada da öyle, yaxındır. Oradan səni bir dənə yerə aparacaq, biraz girərsən orada bir biraz fırlanarsan. Res restorana gəldik, Fish Grill'dir. Qəşən çöldə oturacaq indi balığımızı yeyəcək. Hə, sifarişlərimizi verdik. Qiymətlərimiz 40 dollar oldu. Bura çox qəşən balıq verirlər uşaqlar. Başqa şeylər də var, amma balıq superdir burada. İçəridə də oturmaq olur burada, çöldə də oturmaq olur ki. Demək olar ki, tam açılır. Deməli, mən qərarımı verdim. Mən gedirəm Las Vegas'a. Özümü çox yaxşı hiss edirəm indi. Səhərə baxanda indiki ilə çox böyük fərq var. İlkin hələ özü bilmir nə edəcək. Fikirləşir. Gəlmək də istəyir, burada da qalmaq istəyir. Bir dənə söz deyim. Dinə. Gəlirəm mən də. Doğrudan? Hə. Sert oldu ya bu biraz. Neyiniyim ya dayı? <laughs> gəlir. Gəlir. O üçün Las Vegas'da bizi kimlər gözləyir? Las Vegas tutandan sonra e, görəcəksiniz. Çox mən həyatımda hələ belə şey yaşamamışdım da, yəni mənim başıma belə şeylər gəlməmişdi. Çəkilişimi atqaz elədim bu günlər səhər ki, özümü yaxşı hiss eləmirəm. Amma axşam Las Vegas'a gedirəm. İlkin də ə, e, gəlmişdi ki, burada qalsın, o da qərarını dəyişir, Las Vegas-a gedir. Şəhərə hələ gəlib gəzməmişəm, e? Gəzərsən. Qaydandan sonra, Qaydandan sonra gəzərsən. Ata gedir, ata gedir. Atam atələ. Oh. Hə. Mələk xanım, ata üçün darıxacaqsan, hə? Hə. Gələndə elə ola. Baş üstə. Əslində o cereal planet deyə xoş deyildim. Hə. Bir yerdə gedəcək olarıq. Okay. Yaxşı, ata getdi baş. Hə, olsun. Maşını qoydum Nizatgildə. Nizat gəldi, götürdü bizi. Nizat bəy, salam. Salam. Kimə salam göndərmək istəyirsən? Dostlarına. Dostlarına salam göndərir Nizat. 10 dəqiqə 8